Nefa ny agnam-potony agny an, ny agnam-potony agny, ao ny miady lovako, ao ny mifanao asan-dahalo sans vacataire. Dia alaiko te hody aho dia simba ny tsenignanegnany satria mitebiteby satria dia misy tafaka zahoana tokony hifakateany moa. Marina fa ny mahamay ro mialoka ko ny voko ro samy mihinana fa ny zao an,